تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري nima emish yangi yilni qandoq kutib olsang yil davomida o'sha hayot senga nasib bo'lar emish mish mish bu ho'p biza yangi yilni qanaqa kutib olyapmiz aroqxo'rlik bilanmi paqildoq paqillatinmi nima bilan kutib olyapsiz qani yetinglar yil o'n ikki oyda otamizga qilib bermagan norinni yil o'n ikki oyda otamizga qilib bermagan shashlikni ertaga qilish bilan kutib olyapmizmi a shu ho'p yangi yilni qaysi holatda kutib olsang yiling o'shandoq davom etar ekan nega bizlar bu yangi yilni namoz bilan kutib olmayapmiz ibodat bilan tilovati qur'on bilan ota onani xizmati bilan oila bilan tinch totuv yashab yetim yesirni boshini silashlik bilan muhtojlarga yordam qilishlik bilan mahallani yurtni obod qilishlik bilan nimaga boshlamayapmiz nega endi aynan o'sha paqildoq paqillatishni bizlar o'shandoq kutib olib shu bilan kutib olyapmiz keyingi yilimiz ham bundan battar bo'lyapti xursand bo'lyapmiz bir yil o'tdi yangi yil kelyapti deymiz musulmon inson mas'uliyatni his qilsin bir yil o'tdimi demak biz bir yil qabrga yaqinlashdik hisob kitobga yaqinlashdik lahat qurti agar kelsa yegali qani darmon uldam kit degali degan manzilga yaqinlashdik mayli bugun erta xudoyi taolo jonimizni olmas lekin 2020 yilda nechtamiz oramizda bo'lmaymiz yo'qolib qolamiz nechtamiz haqiqiy uyimizga yetib olamiz buni his qilyapmizmi buni o'ylayapmizmi xudo qilsa nidoiy bandai zor na keltirding na turli qilmishing bor deb erta qabrga kirganimizda munkar nakir yoqami qani ko'rsat qilgan ishingni desa ko'rsatadigan bugun nimamiz bor ho'p 2019 yil o'tdi 2019 yilda 365 kun bo'lsa besh mahal namozni muntazam o'qidikmi hammamiz musulmonsizlar to'liq o'qidikmi besh mahal namozni 2019 yilni ro'zasini tutganlar bormi bor tutmaganlar ko'p ko'ramizda ramazon musulmonlarga birday farz va antasumu xoyrullakum in kuntum ta'lamun ey bandalarim ro'za tutmoqligingiz sizlar uchun bilsalaringiz yaxshidir deyapti xudoy taolo maqtab turibdi ro'za tutinglar deb turibdi biza mana shu Allohni amriga farmoniga tupurib ro'za tutmasdan yeb ichib yurganlar yo'qmi 19 yilda lekin shular ham kechqurun iftorliklarga bordi ro'zadorlarni qatoriga dasturxonga o'tirib oldi ro'zadorlar oldiga suv qo'ysa suv qo'yib oldi xurmo qo'ysa xurmo qo'yib oldi duo qilsa duo qildi xurmo yesa xurmo yedi suv ichsa bo'ldimi axir kimni aldayapti bu bechora nodon kimni ollohni aldayaptimi yo yonidagi ro'zadorni aldayaptimi yoyinki iftor qilib berayotgan saxovat egasini kimni aldayapti birodarlar nahot vijdon ezilmasa ey badbaxt kuni bilan yeb ichib yurding qaysi bet bilan san iftorlikda o'tiribsan demaydimi o'ziga o'zi qandoq vijdon buni qabul qilyapti qaysi insof bilan bu narsaga bizlar rozi bo'lyapmiz yana nima deydi kuyovlarni olib oladida quyib olib turib qani deydi oldik deydi tinchlik bo'lsin deydi a bu kasofatni ichgandan keyin yarim soatdan keyin qiyomat bo'lishligini o'zi ham biladi shunga aqlimiz yetmayaptimi nahot inson u insonlar o'ylamayapti shu narsani nahot shuni bilmasa axir haromku bu mutlo musulmon ichishligi mumkin bu qo'lga ushlashligi mumkin bo'lmagan narsa o'sha bor joyga la'nat tushadi inson qochishligi kerak bo'lgan narsani bizlar bugun to'yimizni to'yday qiladi deb shu qilyapmizda shu narsani to sizu bizlar to'yimizda aroq olar ekanmiz vechirlarda bayramlarda aroq olar ekanmiz vino vodka do'konlari hech qachon faoliyatini to'xtatmaydi hech qachon to'xtatmaydi kirmay qo'yaylik musulmonman degan inson olmay qo'ysin bir oy o'tiradi ikki oy o'tiradi uchinchi oy yopadi do'konni o'zgartiradi savdoni mana yangi yil kelyapti deb mana hozir odamlar tishini tishiga qo'yib pul yig'yapti ko'rasiz ertaga o'ttiz birinchi kun kechqurun qiyomatni ko'rasiz butun rasvochilikni harakatida bo'lyapti endi uni xotinini tortgan azobini xudo asrasin eshak ko'tarolmaydida agar o'sha azobini tortsangiz bir umr uni u kishini eshitib bir umr uni kaltagini yeb turtkisini eshitib san usan san busanni tag'in ham yashab yuribdida shu xotinlar boru xudoga shukur yashab yuribdi shu bolam deb yashayaptida ko'pi bo'lmasa erdan umid yo'q birodarlar inson shunga shunaqa yashash kerak insonni shunaqa yashashlikka xudo buyurganmi mayli yashaver kelarsan bir kun oldimga xavotir olma man turibman man kechirguvchiman deb turibdimi xudo yo'q birodarlar inson bo'lib keldingmi inson bo'lib yashash kerak birodarlar inson bo'lib dargohga borish kerak dunyoga inson bo'lib kelib hayvondan battar hayot kechirib hayvondan battar holatda o'lib ketayotganlar bor yo'qmi choyxonalarda ko'cha ko'ylarda o'lib qolayotganlar ichib olgan mashinani tagiga o'zi kirib ketgan buyoqda bechora shofyor keyin boshida balo hamma balo shuni boshida o'zi otasi bo'lmish bir so'mga qimmat o'sha alkash ota yo'lga chiqib ketgan birov yo'lda ketayotgan odam urib ketgan uni bir so'mga olmaydigan otani narxi oshib ketyapti bizaga uy olib berasan bizaga palon qilib berasan deb keyin shart qo'yapti cho'pirga a otangni narxiga qarab qo'y u otangni holatiga qarab qo'y narxini o'zi qutulolmay yuruvding otangdan o'lgandan keyin birov urib ketsa unga u olib berasan deb nechtasi o'zim ko'rdim shu narsani bolnitsani olib bordi dorilarni olib bordi o'zi bilmagan o'zi yugurib chiqqan yo'lga o'zimiz ukamiz shogirdimizni o'zi yugurib chiqdi yaxshi ham haligilarga navigator tushib qolgan o'sha haligi kameralarga o'shanda ham bolnitsaga olib bordi u qildi dori darmon to oyoqqa turguncha haligi qildi endi yana tinchigandan keyin yana ustidan yozib yana qanchadir pulini oldida qarang xudo urganlar bu bitta emas bu ikkita emas bu shu hayot kerakmi bizlarga ayting axir halol narsa shuncha turibdi qarang shuncha dasturxondagini halol hammasi olmaymiz ichamiz desak mana har qandoq insonni chanqog'ini qondiradi boring shu ming so'mdir aroq nechi pul aroq bundan nechta beradi bitta butilka aroqni puliga ha o'sha alkasham o'layotgan paytda oxirgi nafasda unga aroq tomizayotgani yo'q bolalari paxtaga tomizib paxtaga shimdirib aroq tomizayotgani yo'q otam shusiz hayotni tasavvur olmas edi deb suv tomizadi shundoq ekan suvni ichib qo'yaver nima qilasan o'zingni aqlingni zoyi qilib ahmoqlarga qo'shilib nima qilasan hayotingni barbod qilib yaqinda bir inson keldi qarang qarindoshimiz bir so'm puli yo'q edi o'g'li katta bo'lib qoldi 30 o'ttizga chiqib qoldi qarindoshlar bilan maslahatlashdik shuni o'g'lini o'ylantirib beraylik kelyap pul yig'aylik bu bechara qayerdan o'ylantirsin bu qachon o'ylanadi bu bolada pul yig'dik besh yuz ming bir million ikki million besh million qilib ancha pul yig'dik to'y boshlandi to'y qildik boyagi iflos qarindoshimiz deyapti qarang so'kib gapiryapti to'yiga uch yuz ellikta aroq olibdi deydi biza senga xudo uchun beruvdik savob uchun beruvdik xudo rozi bo'larmikin deb beruvdik bola chaqamizni rizqini qayirib beruvdik a san xudo urgan nima uchun aroq olding desak deydi a biz ham bir paytlar odamlarni arog'ini ichganmiz axir biz ham ichirishimiz kerak edi dirmish a puling bo'lsa o'zingni pulingga ichir agar bitta butilkaga aroq puling bo'lsa ichir o'zingni pulingni nima qilasan sanga xayr qilib ehson qilgan insonlarni pulini nima san alkashlarni duosi kerakmi sanga